Привет! Давай сегодня вкусно, просто и красиво запечем мясо в духовке. Хорошо, что жена сегодня не дома. Если бы она увидела, как это все стреляет, она бы сказала, все, заканчивайте съемки. Запекать я буду свиной балык, и некоторые из вас, наверное, скажут, что мясо будет сухое, невкусное, лучше запечь там шею, корейку и так далее. Да, где-то вы правы, но сейчас я вам покажу способ, как даже балык запечь в духовке – так, чтобы мясо было сочное. Сначала мясо необходимо запечатать на хорошо разогретой сковородке. Сделаем надрезы по мясу в шахматном порядке, чтобы оно при готовке было красивее. у меня есть небольшое спасение, чтобы масло не стреляло. Вот такая сеточка, она процентов на 90 спасает. Бросили чеснок, и как только мы начинаем ощущать запах жареного чеснока, сразу можно бросать мясо. Как только чеснок начинает темнеть, его можно забрать на сковородку. форму для запекания. Нарезаем чеснок пополам, нечищенный. Он будет служить как фундаментом. Сверху добавляем несколько веточек розмарина. И также понадобится соль. И я взял э, смесь перцев, не молотый, а просто разбил его в ступке, чтобы он был крупной фракцией. После запекания чеснок вы можете использовать в качестве намазки на бутерброда для закуски. Он очень мягкий и очень вкусный становится. thank you посолили, поперчили. Далее мясо необходимо накрыть фольгой, разогнать духовку до 200 градусов температуры и отправить туда мясо на час. Thank you.